Ant, I'm here. Where are you? For are different One. here. <gasps> no! Oh, no! Oh, I'm go, so go, get out, get out! I can't get out! <gasps> He's cheating us! Run! No! No! Oh! oh my god! Oh my god, yes! Run back, run back! <laughs> this way! Wait, yes! yes. oh my gosh! Oh my gosh. आ, ये गार्ड तुझे मार आजा, रहेगा आजा, आजा स्मार्टी क्या यहाँ पे बंदरों की चीजें करते ही रहता है तू आजा नहीं <laughs> आजा smarty boy yes yes yes yes और कम उड़- ऑन और उड़ते रहो बेटा <laughs> इस बंदे को मैं Yay! छोड़ेगा नहीं आज फाइनली फाइनली हू See what I'm doing. He's there, here! He's he's here! there. He's here! Pick it up. Oh take my it, goodness! I got his oh, water! Dude, Shoot him! Nice. Shoot him! He's Kill gone. him! He's gone. He's dead. Oh! What? What? What? You're joking. You're joking. How did he survive? Oh my God! He didn't go, even go, go, go, uh, go! How? Place water. Go down. I did. I did. I did. Go, go, go! George, come on. I'm oh trying. Oh my goodness, MLG! Get him! हो गया हो गया हो गया Woo! He's right here. Watch out! Oh! Oh my goodness. Careful. No! Ooh! Get him! What? No, he's going off in a boat! trick! Oh my god, he just Oh ran my He just God. flying away! What did he do? He, just, flew off, flew off in a oh boat. My <laughs> God. Are you kidding me? Wait, did he do the stupid boat thing again? Yeah. Can one of you come to the edge and drop me some dirt, please? Yeah, but I got you. Hold on. What is wrong with him? I think George Yo. has some dirt. This is so. I have two. This is so. I lay down the dirt above you. I'm coming up. Oh, that is the most annoying strat. Wait, he flew off over here? Yeah, he just. Yes, he, flew off. Are you? Whoa! <laughs> that's awesome. ऊपर एक सी छत पे ऊपर एक मैं आ रहा हूं मैं <laughs> सुना मैंने छत अभी वेयर आर यू ब्रदर आ जा बेटा यहां देखो मुंह के सामने यहां देखो मुंह के सामने साहब यहां पे तू आ जा ओए बाय बाय यस देख मैं तुझसे एस्केप कर चुका हूं this is the second time आ अभी अभी अभी अभी तुम्हें को नहीं मार पाएगा मुझे अभी दिख वो मेरा देख तू मर गया खुद भी yes guys second time escape हो ah. चुका है ओ माय गॉड ये वाला escape guys the most epic escape था literally I see him. Oh, dream, oh, I see oh you. Wait, I see him down there. Wait, what? Oh, hello. Yes, get, get him, boys, get diamond. him! Get him! Come on, Dream, come fight He's us. done. Oh my god, where is he? <laughs> He's so done. I just want to see him die, come on. Oh, he's oh, on the oh, edge of a lava pool. Oh my god. Get him. What? What Wait. are you doing? Oh my god! Wait. What? Let's go Dinnerbone you know कई बार गाइस मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है बिकॉज <laughs> एक छोटी सी गलती होगी ना हम लोग खत्म है ओके okay, मेरे पास एक आइडिया है गाइस क्यों ना मैं इसके लिए यहाँ पे ना कुछ हेबेल वगैरह बना के रखू in case of emergency okay इसके बाद यहाँ पर खाना ऑलवेज होना ही चाहिए अभी कहा जा रही है वापस क्या ये पागल है आग के बीच वापस चला गया ओ माय गॉड मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम बचा है मींस इसके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं ये जल के बारे मर जाने वाला है गाइस अब मैं इसको बचाने कैसे जाऊं ओके मेरे पास एक आइडिया है जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आई थिंक इसको ऑलरेडी वो पहला वाला फायर रेशन का पोशन लग गया था ओ छोटे ठीक है भाई तू तू ठीक है क्या छोटे मेरे को बता अबे कहाँ घुस रहा है नीचे अब तू मेरे को एक और बात बता पागल इंसान कि तू वापस से लावा के बीच काइक को गया मरने के लिए किस बात का बदला ले रहा तू मुझसे है तेरे को मरने की क्यों आई अब और जा रहा फिर से लावा के बीच देखो इसको अबे तेरे को जिंदा मेरे को वापस बाटा भैया के पास लेके जाना है घर वरना वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा अबे यार मेरे पास तो एरोज ही नहीं मैं भूल ही गया था नॉइस नॉइस कुछ मत दो इस बंदे को ओ ओ ओ आजा आजा जियो कम ऑन ओ मैं ये क्या डंडी है यहां पे ओ डंडी डंडी डंडी आई हेट डंडी आई हेट डंडी बहुत खतरनाक डंडी थी ये ओह आजा बेटा ओ, दिखा मुझे डंडी तो। को वैसे भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा तेरे को मेरे को अबे यार मार रहा फिर से